Estamos aquí en el, municipio de Ciudad Sandino, que está ubicado a 13 kilómetros de la capital de Managua. Y nos encontramos con el pastor... Mauricio Morales. Mauricio Morales. Y el objetivo de, este, de esta entrevista es hacer, conocer acerca de su vida, hermano Mauricio. Y queremos agradecerle desde ya por brindarnos la oportunidad de poder estar aquí. Pastor Mauricio Morales, cuénteme acerca de su vida, cómo, cómo ha sido su vida, usted como persona. Bueno, eh, primeramente agradezco al Señor, ¿verdad? Y a los hermanos que andan en el equipo, el habernos elegido para aportar algo con parte de nuestra vida. Bueno, <clears throat> en principio quiero decirte de que eh, mi vida, mi niñez fue algo bien duro, difícil. Eh, mi madre fue la única que nos crió. Mi padre nos abandonó a la edad de nueve años. Y nuestra madre con tres hijos que se quedó pues eh, varones, ¿verdad? Es difícil crear unos hijos varones. Eh, fue una etapa muy, muy dura, muy difícil, mucha pobreza, muchas necesidades. Eh, en fin, todo lo que se puede vivir cuando no está la figura paternal, cuando no está un padre, el ver cómo otros niños alegres salían de las manos de, con sus padres y yo no tenía un padre. Pero eh, gracias al Señor sí, mi mamá nos supo educar, mi mamá nos dio estudios donde ella pudo y, con el favor y la ayuda de ella pues salimos adelante eh, estudiando, estudiamos hasta la secundaria y, y ahí íbamos caminando, creciendo bajo eso. Pastor Mauricio, este, cuando su papá se va de su casa, ¿usted no, tuvo contacto con su papá alguno? No, porque de la noche a la mañana él desapareció. Eh, nunca más le, vimos. Es más, yo todavía tenía como, como unos 17, casi los 20 años, yo todavía medio me acordaba del físico de, de la figura de él. Sí, pero ya, ya no. Si lo tengo de frente, no lo conozco porque eso ya más de treinta y pico de años y lo hemos buscado para contactarlo, pero ha, sido, ha sido un poco difícil. Ha sido un poco difícil. Qué duro se hace en, esa, en esas circunstancias, ¿verdad? Poder este, <clears throat> sobrevivir. ¿Y en su infancia usted ejercía algún trabajo o su mamá no le permitía? Pues cómo no, porque en medio de la pobreza, pues nosotros salíamos a vender, eh, salía a vender periódicos, salía a lustrar zapatos, eh, salía a, vender eh, cosas de horno. Una señora hacía pan en sus casas y yo salía a vender empanadas. ¿De maíz? No, de harina, de, harina. este, acarreaba agua ahí en el barrio donde yo vivo, acarreaba agua después de que llegaba de estudiar. recuerdo que me pagaban cinco Córdoba por, por barril y yo llenaba hasta 8, 10 barriles y ese dinero yo se lo daba a mi mamá para... El sustento de la casa. Para ayudarnos a sustentar eh, correctamente, para ayudar a... O sea, que de temprana edad yo sentía <clears throat> la carga, la necesidad y que no me podía dar el lujo, la libertad de, ser derroche de algo que, más bien nos hacía falta. La misma necesidad, al ver la misma necesidad, usted apoyaba a su hogar con sus otros hermanos. Hermano, Mauricio, usted se crió aquí en Managua toda su vida. Sí, yo soy nacido y criado aquí en Managua. Ah, este, ¿A qué edad usted se casó, pastor? Bueno, yo me junté con mi esposa a la edad de 17 años, joven. No conocía a Cristo en, esa, en, en ese, tiempo todavía no habíamos entregado nuestras vidas al Señor. Eh, pues a esa edad, temprana edad, pues aquí por lo general en Nicaragua, ya a esa temprana edad, ya tanto los varones como las mujeres, ya a esa edad ya se hacen de su pareja. Y yo tenía 17 años cuando eh, nos juntamos, ¿verdad? Comenzamos a convivir con mi esposa y posteriormente cuando venimos a los pies del Señor, pues entonces ahí entramos al orden bíblico nos casamos, ¿verdad? Sin necesidad que nadie me dijera que me tenía que casar. Eh, yo comencé a leer la palabra, comencé a leer la Biblia y en la palabra encontré que el Señor demandaba de mi vida eh, casarme para poderle agradar, para estar en obediencia con su palabra. ¿A dónde conoció a su esposa? ¿La conoció aquí en Managua o fuera de Managua? No, ahí en, eh, ahí en Managua, ahí en el barrio donde vivimos, ahí en Monseñor Lescano. Pues a temprana edad, desde nos conocimos de chavalos pequeños, de, de la edad de 10, de 13, 14 años así. Y pues normal, unos jovencitos, chavalitos, mandando papelitos, escribiendo. Y nos fuimos <laughs> enamorando y y no esperamos mucho, pues. ¿Cuánto tiempo duró esa, esa amistad así de mandarse papelito? Creo que duró como unos ocho meses nada más. Ajá. Sí, como ocho, nueve meses, algo así. Y mucho, muchas veces. Sí, es normal, pues, pero gracias al Señor este ha sido un matrimonio muy bendecido, ¿verdad? Después eh, nuestras vidas cambiaron. Durante, te quiero contar algo que durante antes que entregáramos nuestra vida a Cristo fueron cinco años de infierno, porque yo era una persona muy, muy corrupta. Eh, me gustaban las fiestas, las mujeres. Estaba atado a ciertos vicios. Ah, sí, porque cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, tiene una, venda, es ciego y, caminamos en nuestra propia opinión y, y tenemos nuestras propias reglas y dentro de las reglas mías era vivir como yo decía y nadie me mandaba. Sin ley. La vida sin ley. Y uno de los aspectos yo decía, no, yo, yo no me caso, eso casarse es horrible. Pero cuando uno viene a Cristo uno se da cuenta que ha caminado prácticamente equivocado. Uno viene caminando, cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, uno camina al revés, no camina de conforme al modelo de vida que tiene que caminar, a como Dios lo ha establecido. Entonces, yo hacía lo que a mí me daba la gana y, y en cierta manera eh, casi estuvimos a punto de perder el, el, hogar. Ya los dos hijos mayores nuestros ya habían nacido. Y prácticamente cuando yo entrego mi vida al Señor es que Dios saca de la ceniza, saca el matrimonio, de la ceniza, porque ya estábamos decididos a una separación total, de mi parte, ¿verdad? de, de eh, por una infidelidad mía que yo cometí para con mi esposa. Y yo estaba decidido a abandonar el hogar, pero el Señor no lo permitió. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene usted de, estar casado con su esposa, pastor? Ah, bueno, eh, de estar casado tenemos lo que 23 años. 23 años más 5 de, estar juntados serían... Sí, tenemos más o menos como unos 27 años de estar juntos ya con mi esposa, ahora en, el 16 de marzo cumplimos 26, casi los 27 años de matrimonio, eh, ya que el hijo mayor nuestro anda por 27 años. ¿Cuántos hijos hay, hermano? Cuatro varones. Ni una mujer. Solo una nieta, una niña que es del hijo mayor nuestro. Ah, qué bueno, hermano. Y cuénteme la experiencia de cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, cómo, usted aceptó al Señor y, y en qué lugar lo aceptó. Bueno, <clears throat> mi mamá en medio de, todas las necesidades que ella pasaba, una de las cosas fue que ella se agarró del Señor y ella nos comenzaba a llevar, recuerdo que íbamos a la iglesia al Bautista, El Calvario. Ella nos llevaba, pero cuando uno ya se descarría, pues cada quien vive su vida, toma, su, su rumbo, toma así, ¿verdad? Pero allá en eh, los años 90, en el 90, el Señor habla mi vida, el Señor me hace un llamado a mi vida. Eh, yo estuve en el servicio militar y yo cuando estaba en el servicio militar yo me acordaba de Dios. Yo le decía a Dios, si, si tú me sacas de aquí vivo, yo voy a ir a la iglesia. Eh, pastor, este, ¿usted entró al servicio por su propia voluntad o...? No. ¿Qué pasó? Obligado, obligado. Aquí nadie puede decir que fue por su propia voluntad. Aquí había una ley que todo mundo tenía que ir a la guerra obligadamente, fuera o no fuera del partido sandinista, le gustara o no le gustara, no había distinción de familia, todo mundo, ricos y pobres, al que lo trataban de agarrar, lo agarraban y se lo llevaban. Claro, las personas pues adineradas que tenían la facilidad de sacar a sus hijos eh, escondidos, lo sacaron y, y se fueron muchos fuera del país, a Estados Unidos, a Honduras, a Costa Rica, en diferentes lugares. Pero eh, la conversión mía es así, de esta manera. Después que yo vengo del servicio militar, eh, yo siempre estaba ahí con las cosas del Señor, pero después me olvidé, porque como ya me había liberado de eso, pues me olvidé del Señor. Pero una tarde, recuerdo, yo estaba ahí en la casa, mi esposa, mi esposa es un año mayor que yo en el área espiritual, ¿verdad? Ella se convirtió. Ella iba a la iglesia, pero este, por mi mal carácter, por mi forma de ser que era antes, yo no permitía que ella me hablara de la palabra, nada. Pero recuerdo que un día ella se fue a la iglesia y yo me quedé solo viendo televisión. Y esto es para los hermanos que, y aquellas personas que van a mirar esto, Dios habla, hermano, Dios habla. Y cuando Dios te llama, te llama. No hay hombre ni grande, ni chiquito, ni fuerte, ni débil que se resista a la voz de Dios. Y yo estaba viendo televisión cuando Dios me habló. Y tres veces me habló el Señor a mí. Y el Señor me dijo, la primera palabra que yo escuché de parte de Dios fue, si yo vengo hoy, ¿qué cuenta me vas a dar de tu vida? Y yo pensaba que era mi esposa la que estaba ahí, porque ella se, con los niños, ella se fue a la iglesia. Y yo me quedé así pensativo. Ah, como a los ocho minutos, otra vez el Señor volvió a hablar a mi vida la misma palabra. La, misma palabra me dijo, si yo vengo hoy, ¿qué cuenta me vas a dar de tu vida? Entonces, cuando yo escuché esa palabra, yo sentí un gran vacío en mi corazón y me, di, y me di cuenta de que mi vida estaba sumergida en un túnel. Y hasta en ese momento, cuando yo me doy cuenta que yo estoy como sumergido en un túnel, hasta en ese momento yo comienzo a escuchar eh, de donde yo vivo, a 150, 140 metros, de una iglesia que se llama Casa de Oración, donde pastoreaba el, pastor Guillermo Ayala. Hasta ese momento yo eh, comienzo a escuchar los cantos de la iglesia. Y conforme yo voy escuchando los cantos, eh, siento en mi vida un deseo de llorar, porque sentía que estaba sumergido en ese túnel, que no podía salir por mi propia cuenta y entonces yo lo que hice fue, me alisté y yo me fui a la iglesia y yo le platiqué al pastor lo que me había pasado hace unos 10 mm. minutos atrás en mi casa. Entonces, en ese momento usted se alista y se va a la iglesia. Sí, yo en ese momento lo que yo sentí fue que con esas palabras que Dios me habló, sentí la necesidad, escuché hasta ese momento los cantos que es iglesia, ya tenía como unos 15 o 16 años, 16 años de estar, ahí. pero nunca, la había visto y nunca la había oído. Ni le llamaba la atención. Nada, porque estaba ciego espiritualmente. ¿Y fue donde el pastor y qué sucedió? Bueno, yo le platiqué, yo llegué llorando y yo le dije, este, yo, quiero hablar con usted, le dije yo, como yo sabía, yo lo conocía el que era el pastor. yo le dije, yo quiero hablar con usted porque me acaba de pasar esto. Eh, yo escuché una voz y la voz me dijo, eh, que si él venía, qué cuenta le iba a entregar yo de su vida y yo no sé qué responder y entonces yo no sé qué hacer, lo único que yo quiero es estar cerca de Dios. Y el pastor vino, oró por mí y desde entonces yo entregué mi vida al Señor, eso fue en el año 1990. ¿verdad? Estamos hablando hace 22 años. Hace 22 años, hace 22 años ya, eso fue como para un, noviembre, algo así, comparado como un 25, 26 de noviembre de 1990. Desde entonces... Cuando esa etapa de usted recibir al Señor, ¿qué, qué, ¿qué, es lo que, la experiencia que usted sintió internamente? Bueno, primeramente me sentí perdonado. Sentí en mi corazón paz. Sentí que era algo, una nueva vida, una nueva oportunidad que Dios me había regalado, que me estaba brindando al conocerle. Y no permitió el Señor que me pasara algo o que muriera en el servicio militar, porque mi vida se hubiera perdido, porque no tenía al Señor en mi corazón, a pesar de que mi madre nos había instruido nos había llevado a la iglesia, ella nos llevaba a la iglesia, pero no había un, efecto positivo. Exactamente, no habíamos entregado realmente nuestras vidas al Señor. Me, yo le pregunto, pastor, usted viene de un hogar sin paternidad, eh, donde tuvo que ver a su mamá trabajar, inclusive usted trabajar, vender en, las calles. Y muchas veces cuando uno trabaja en las calles así, sufre maltrato, maltrato de otras personas y <clears throat> después estuvo en el ejército y eso de, eh, después venir a a tener una relación con una persona, ser padre de familia? ¿Le costaba ser padre a usted? Al inicio sí, porque como uno no está preparado cuando joven toma este tipo de decisiones, ¿verdad? Cuando vamos actuando conforme vaya saliendo el día, conforme vaya ahí, no, no pensamos, no meditamos, no es como ahora que ya estamos adultos, ¿verdad? Pero sí es algo difícil porque yo recuerdo que mi madre nunca tuvo para un televisor para nosotros. Y a nosotros, eh, yo en lo personal, pues, porque mi hermano cuando ya tenía, el mayor, cuando él ya tenía como unos 16 años, él se fue del hogar. Y solamente quedé yo eh, con mi madre y después eh, con mi hermana la menor, ¿verdad? Entonces yo tenía que ser, como decimos nosotros aquí, niñera yo era el niñero de mi hermana, la menor, la pequeña, yo la tenía que cuidar. Y entonces, eh, como no había un televisor para nosotros, íbamos a, arrimarnos a la ventana del vecino para ver televisión, para ver muñecos. Y cuando la señora se molestaba, nos tiraba a la ventana o las puertas de la casa encima. y muchas veces yo lloré porque yo deseaba ver eh, televisión, muñecos, pues como niño, como todo adolescente, pero al no tenerlo y el único lugar donde había, nos trataban de esa manera, fueron muchos momentos, muchas lágrimas que derramé y yo no entendía por qué tanta pobreza, por qué tanta miseria en nuestra vida, pero eh, gracias al Señor, ¿verdad? Él, él sabe por qué permitió todo lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Y en determinado momento yo llegué a, echarle la culpa a mi padre, que no, no, conocí porque él nos abandonó, ¿verdad? Y, todo el sufrimiento que uno este, pasó en esa etapa, eh, pues con el tiempo en el Señor viene lo que le llamamos la sanidad, ¿verdad? La sanidad eh, el Señor sanó mi corazón, aquel odio que yo sentía por la vida de mi padre, eh, el Señor me lo quitó porque yo comencé a perdonar a mi padre delante de la presencia de Dios y lo quise buscar y lo estuvimos buscando para también decírselo en su cara que lo perdonaba y que me perdonara por las cosas que yo había pensado mal de él, ¿verdad? Entonces, toda esa parte hoy en día eh, nos hemos esforzado por ser unos buenos padres para que mis hijos no vivan eh, la experiencia dura que así como yo, viví, hay muchas personas, muchos niños, muchas niñas sin padre, eh, con una madre que hay veces responsable y hay veces no es responsable la madre con que están. Eh, pastor, cuando usted se convierte a Cristo, llegó donde el pastor Guillermo, Sí, Guillermo Ayala. Él hizo la oración de fe con usted, usted entró al culto, estuvo en el templo, volvió a su casa. Su esposa andaba en otra iglesia. No, ahí mismo, ahí en la iglesia. Sí, ella se congregaba eh, ahí. Y, qué pasó cuando su esposa se dio cuenta? Que cuénteme. Bueno, ese fue un momento de, de, alegría, de mucha alegría en la vida de, de mi madre, en la vida de mi esposa. Eh, alrededor del núcleo familiar que teníamos. ¿Por qué? Porque eh, es natural. Si hay gozo en el cielo, ¿cuánto no hay gozo en la familia? Ver de que uno, un hijo viene a los pies del Señor. Ese es un gozo en el, para, la, en el sentido familiar porque la esposa eh, sabe de que si realmente esa persona se entregó al Señor, el matrimonio viene para un cambio total, ¿verdad? Sabe que <clears throat> ya no va a haber alcohol, ya no va a haber malas palabras, ya no va a haber maltrato, eh, ya no va a haber infidelidad, ya no va a haber aquello que, por mucho tiempo estuvo ahí, porque sabemos que el Señor es cambio, ¿verdad? Así es. Entonces eso trajo alegría en la vida de mi madre y en la vida de mi esposa, y, aún eso me sirvió a mí para ser un buen padre, ¿verdad? para inducir a mis hijos por los caminos del Señor y ahí formarlos en el ministerio. ¿Tus hijos están actualmente todos con usted? Bueno, los, son cuatro, ¿verdad? Los dos mayores ya están casados, de ¿verdad? Viven aparte. Los que están con nosotros son los dos pequeños, los dos menores. El de 17, el de 18 años que está estudiando tercer año de secundaria, de perdón, de la universidad y el de 16 que nos está sacando quinto año de secundaria con una carrera de contabilidad. Qué bueno, pastor. <clears throat> ¿Ellos le apoyan a usted en el ministerio? Gracias al Señor. Toda mi familia es una Los familia. Cuatro. Mi familia es una familia de ministerio. Mi esposa eh, y mis cuatro hijos. Eh, ah. Los dos menores, uno toca el piano, el otro toca batería y los otros dos, uno de ellos es predicador y el otro es cantor, es salmista, alaban al Señor, son parte del ministerio de alabanza y de oración que el Señor nos ha regalado aquí en la iglesia. Y su esposa la par suya. Y mi esposa que es el complemento, la ayuda idónea que el Señor ha prometido para cada hombre, para cada mujer. Entonces, tenemos y gozamos de la bendición que tristemente no todo pastor, no todo consiervo puede tener eso de que su familia, sus hijos, una familia de ministerio. Tristemente, pues encontramos que algunos, sus hijos, pues lo hacen pasar algunos problemas, algunas vergüenzas. Pero gracias al Señor, pues que a mí me ha bendecido el Señor en esa área. Qué bueno. Hermano, este, ¿cómo usted recibió el llamado al ministerio? Bueno, el llamado al ministerio, eso no viene de los hombres, eso viene de Dios, ¿verdad? Entonces, conforme comenzamos a entregar nuestras vidas al Señor, mm, como decimos, nos entregamos cuerpo, alma y espíritu. Yo desde que acepté al Señor, yo me propuse con mi propia fuerza más la ayuda del Señor, eh, tirarme, como decimos, al río de Dios y comenzar a proponerme a ser diferente, a cambiar entonces yo en la iglesia comencé a servir, comenzamos a... En todo lo que el pastor nos ponía, íbamos sirviendo. Pero cuando yo tenía ocho meses de haber entregado mi vida al Señor, el pastor nos mandó a levantar la primera iglesia que levantamos en una ciudad que se llama Jinotepe. Ese es al sur de Nicaragua. ¿A cuántos kilómetros está de aquí? Estamos hablando a 52 kilómetros de aquí, de Managua con un grupo de hermanos y el pastor me puso a mí como líder. Y esa fue la primera iglesia, a los ocho meses de convertido. Porque vino una palabra, en aquel tiempo yo no entendía lo que es lo profético. Sí. Pero vinieron, recuerdo que vinieron unos puertorriqueños a la iglesia y ellos eh, comenzaron a orar por mí y el Señor comenzó a dar palabra de que había un ministerio que el Señor me había llamado. Y le, eh, orientaron al pastor de que me preparara, que me cuidara, que era un ministerio en potencia. Que y, lo mentoreara. Y que el ministerio que había puesto el Señor en mi vida era el ministerio pastoral, porque Él iba a poner amor y carga por su obra. Entonces, el llamado viene de parte de Dios, no lo dan los hombres. El ministerio es Dios el que nos regala, ¿verdad? Y solamente tenemos que decirle al Señor, heme aquí, Así es. ¿Verdad? Y Dios es el que se va a encargar dónde nos va a ubicar. No es que donde nosotros vamos, ah, yo quiero, eh, Dios me ha llamado a ser pastor, pero yo me gusta ser evangelista. No, es donde Dios nos llama y ahí tenemos que estar porque ahí vamos a estar respaldados. Yo he creído en esto. Que cuando Dios te llama, Él te prepara y te capacita para lo que Él te ha llamado. Pero si tú te metes en una área donde Él no te ha llamado, él te deja solo y va directo al fracaso. Así es. Pastor, esa etapa, cuando usted comenzó ahí, teniendo ocho meses de convertido, tal vez poco conocimiento, poca experiencia, ¿cómo fue esa etapa para usted? Bueno, en principio eh, fue algo difícil porque yo decía, no, pero yo no puedo hacer esto. Yo, inclusive yo le renegaba al pastor y le decía, pastor, a mí no me ponga, ponga, habían otros hermanos, ¿verdad? con más años, que yo los miraba más maduro a ellos, más experiencia. Pero el pastor me decía, no, es que es usted, me decía, porque eso te va a comenzar a formar. Y yo me quedaba ahí así, yo solo lo escuchaba a él y como un buen hijo sumiso a lo que el padre decía, ¿verdad? El padre espiritual. Y eso fue dándonos experiencia. Claro, cometimos muchos errores porque era algo que nunca en mi vida pensé llegar a ser, ¿verdad? Eh, estar al frente de un grupo de personas que en algunos pues aceptaban, otros no aceptaban la decisión del pastor, pero todo eso sirvió como una escuela de Dios. Venía preparándonos, preparándonos, y así pues nosotros comenzamos a trabajar en el ministerio. Y una de las cosas que a mí me ha gustado es estar bajo autoridad, estar bajo sumisión. Nunca me ha gustado estar sin cobertura. Entonces, y así es como el Señor nos comenzó a prepararnos, a prepararnos, a prepararnos, a tener diferentes etapas, diferentes experiencias. Eh, después comenzamos a, viajar con el pastor y toda, cada viaje misionero que hacíamos con el pastor era algo nuevo que yo aprendí yo, algo nuevo, algo nuevo. Usted aprendía de él. Claro. Ah, era como una esponja. Pues, claro que sí. Absorbía. Y me imagino que su esposa estaba ahí con claro, usted. Claro usted viajaba desde Managua hasta Jinotepe. Sí, nosotros viajamos. Eh, primero nos fuimos a 15 días consecutivos a evangelizar, a preparar terreno, en un equipo de ocho hermanos, recuerdo. Esos 15 días nos fuimos y en esos 15 días hicimos evangelismo, hicimos campaña Recuerdo que nos ganamos 25 almas en esa semana de campaña y con esos 25 eh, comenzamos la obra. Se estableció, se estableció un, obrero de allá, del local, pero nosotros los fines de semana íbamos, íbamos a reforzar ahí donde comenzamos a dar los primeros pasos de la predicación. Enseñanza. Eh, ahí predicábamos, ahí hacíamos, ahí lo que medio podíamos porque estábamos comenzando, para mientras llegó el momento de la preparación ya teológica, bíblica, los entrenamientos de, capacitación que el pastor nos daba. Una de las cosas que me gustó tanto de este hombre de Dios era de que él pasaba horas con nosotros, él se sentaba, él decía, nos llamaba y decía, quiero que lleguen a mi casa y en su casa nos sentábamos y decía, hoy vamos a estudiar sobre esto y pasábamos dos, tres, cuatro horas estudiando un tema y después de estudiarnos nos ponía a predicar y él nos ponía grabadora, que nos oyéramos y nos corregía en algunas cosas y, eso hoy en día se ha perdido. Es difícilmente encontrar eh, este tipo de escuela en el cual gracias al Señor yo tuve. Pastor, este, ¿alguna etapa difícil que usted recuerde que ha vivido en esto del ministerio? Muchas, hermanos muchas etapas. Durante el proceso de formación y cuando Dios nos llama, yo, yo trabajaba, cuando Dios ya nos llama al ministerio y comienzo a tener un trato con Dios, eh, yo dejo el trabajo secular. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero yo lo dejé creyéndole a Dios, pero yo no sabía lo que me iba a venir encima. Lo único que yo me aferré a Dios y nadie me sacó de ahí. Pero fueron muchos difíciles, mucha pobreza, mi familia, mis hijos estaban pequeños, eh, muchas necesidades, eh, reproche de parte de la familia, de mi esposa, porque cuando llegaban a la casa y no miraban nada, eh, no se aguantaban tanto y decían que a mí no me gustaba trabajar, que yo era un vago, pero es que había un trato, una relación con Dios y cuando uno tiene una relación con Dios, no le importa lo que la otra persona diga. Tal vez al, principio cree usted que a su esposa le fue difícil entender su llamado. pues fíjate que no, porque como ella, e, ella ya iba a la iglesia, ¿verdad? Y también eh, eh, la ayuda que nosotros tuvimos del pastor en cuanto a la consejería, en cuanto a estarnos animando, eso fortalecía a mi esposa también. Porque el pastor no decía, Mauricio, vos tenés llamado, sino que él decía, nos decía, ustedes son llamados. Dios los ha llamado a ustedes al ministerio. Yo, yo en lo particular me pregunto, ¿cómo un usted pues teniendo un trabajo estable, una vida de hogar, decide dejar ese trabajo estable, eh, eh, eh, esa comodidad en la que estaba? y entregarse al ministerio bajo limitaciones. Yo me pregunto por qué. Bueno, vuelvo a repetirte, es un trato con Dios. O sea, cada hombre, cada mujer que está en el ministerio y que está escuchando esto sabe lo que estoy hablando. Ese, o sea, como cuando vos te enamoraste de tu esposa y aunque tal vez alguien te dijo, uy, pero esa muchacha a mí no me gusta para vos. Pero a vos no te importó lo que te decía, porque vos tenías un enfoque en tu corazón ella ocupaba un lugar, en tu mente no te la sacaba. Y entonces ni que te dijeran que te dijera, nadie te la sacó de la mente hasta que lograste el propósito de llegar al matrimonio. Entonces, cuando tenemos un trato con Dios personal, o sea, e, e, e, esto es como cuando Dios se, se le reveló a Jacob, ¿verdad? Cuando Dios se le reveló a Jacob, a Jacob no le importó nada. Cuando Dios se le reveló a Abraham que le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, Abraham salió. O sea, es algo que, vuelvo a repetir, los que están escuchando y están mirando esto saben de lo que estoy hablando. Aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor. Y lo peor, comenzar sin nada. De cero, hermano, de cero. De cero y, y, y tal vez este, usted contaba con un apoyo de que le iban a decir, te vamos a dar 500 dólares mensuales. Nada, nada, nada. Hoy en día muchos quieren servir a Dios en el ministerio, pero quieren tener un colchón donde caer. Un colchón de, seguridad, ok, eh, necesito para los gastos de mi casa, de mis hijos, no, yo no me puedo ir porque ¿quién me va a dar? Yo tengo un estilo de vida, no, y, te quiero decir, yo trabajé en la Embajada del Brasil, yo tenía un buen salario, pero yo lo entregué todo, yo, a mí no me importó, y si me criticaban, me criticaron, pero a mí no me importaba. Y, pregunto, pastor, hasta este tiempo, ¿valió la pena hacer Ah, sí, hermano. Si yo volviera a nacer y, yo conociera al Señor más temprano, yo desde más temprana edad yo me entrego al Señor. ¿Qué dice su esposa ahora? Bueno, eh, mi esposo es una mujer de Dios tremendo es el complemento. Lo que yo no lo tengo, lo tiene ella. Somos un complemento. Y, en los 23 años que tenemos de ministerio, nunca he escuchado un lamento y una queja de ella, ni en contra de Dios, ni en contra mía. Muchas limitaciones tuvimos, mucho, mucho. En eh, mucha etapa. Nosotros pasamos un tiempo, y no me da pena decirlo aquí en público, que lo escuchen. Pasamos situaciones tan difíciles que eh, mis hijos muchas veces fueron a dormir con un poquito de arroz y una ensalada de tomate. Eso era la comida. Eh, problema, desnudez. Pasamos desnudez. Yo tuve unos zapatos que un hermano me los, me los bautizó como los zapatos de Moisés. Porque esos zapatos solo les cambiaba la suela y ahí daban, porque no podía comprar uno. Pero yo tenía una esperanza, yo tenía un propósito, yo sabía que había un trato con Dios y yo sabía que solo era esperar en el Señor. yo no podía romper eso por simplemente darle el gusto o el lujo o la, razón a otras personas que no entendían lo que yo estaba haciendo. Usted entendía su llamado. Ah, claro que sí, desde el inicio. Pastor, este, ¿usted es el fundador de esta iglesia en la que está actualmente? No, no. Eh, esta iglesia tenemos entendido que tiene alrededor como de 33, 35 años por ahí. Ajá. Y tengo entendido de que quien inició esta iglesia fue el pastor Ernesto Madrigal, con un grupo de hermanos. Posteriormente pues, se le entregaron, creo que fue al hermano Joaquín Alemán, ¿verdad? Un gran hombre de Dios que trabajó bastante en este, en este ministerio, en esta asociación. Posteriormente eh, estuvo otro hermano que no recuerdo el nombre, después tuvo un pastor que se llama Santiago Romero, que es el que está hoy el León, y después tuvo otro hermano que se llama Manuel, Manuel, no recuerdo el apellido de él, y, ahora pues estamos nosotros. Creo que yo soy el quinto o el sexto pastor que ha estado aquí en esta obra. ¿Cómo, cuando usted comenzó aquí, hermano, eh, ¿cuántos miembros recibí, con cuántos miembros usted la... Bueno, cuando yo recibí la iglesia la recibimos con cinco miembros, con cinco miembros porque había un grupo como de 20, pero hubo una división. Dispersos. Sí, el, no, el pastor que estaba como no se, no se acopló algunas cosas de la, misión, del, parte del reglamento. Entonces él se fue con un grupo y la entregó. Y cuando yo vine eh, con cinco, pero no era así como está ahorita, ¿verdad? aquí tiene una historia esto, tiene trayectoria y nosotros ya vamos para seis años de estar aquí y el Señor ha sido bueno con nosotros. Todo esto prácticamente es nuevo. Nosotros comenzamos a, creerle al Señor. Ah, al otro lado, parte de la, cuando estábamos ah, aquí comenzando, una de las cosas que yo le dije al Señor, bueno Señor, yo te he servido tantos años y te he creído, hoy más que nunca te, vamos a creer más. Comenzamos a, a orar, a buscar una visión para este lugar y, el Señor comenzó a darnos una visión allá al otro lado. Eh, era un basurero, ahí la gente... Lado Sí, ahí a la izquierda. Ahí era ah, ah, totalmente un eh, eh, basurero. Ahí era un basurero. y era propiedad de la iglesia. Esa es propiedad de la iglesia, pero como estaba el terreno Valdivio, no había nada, entonces las personas botaban la basura ahí y comenzamos a, a profetizar, a llamar las cosas que no son como que si fueran y comenzamos a decir que íbamos a construir un preescolar, ¿verdad? O un kinder, ¿verdad? Para, para apoyar a la sociedad. Y comenzamos así a llamar las cosas. Y dentro de la visión nuestra como iglesia es que la iglesia se inserte dentro de la sociedad. Y tenemos ya sobre los seis años que tenemos de estar aquí, que ha estado funcionando el preescolar. Hay 60 niños que vienen a clase todos los días, se les da alimento, es parte del trabajo. No cobramos ni un Córdoba los, aranceles eh, por, los niños. Qué bueno. ¿Verdad? Y, entonces, y de esa manera hemos ganado niños para el Señor, hemos ganado adultos para el Señor. Eso es parte del plan de trabajo de como iglesia que nosotros hacemos con la sociedad y, y ha sido aceptada pues porque a pesar de las ciertas limitaciones que tenemos, eh, tenemos que decirle a las personas que ya no, que ya no traigan más niños porque ya no hay cupo, por el espacio, ¿verdad? Por la capacidad. Quiere decir que si hubiera un local más grande, esto fuera mucho mejor. Sí, la gente nos ha pedido que por qué no hacemos una segunda planta y hacemos una escuela, la primaria, que por la tarde que pongamos de primero a sexto grado. O sea, eso es un, es una aceptación, eso no es un indicador de que el trabajo que se está haciendo es, muy buen, un trabajo que la, que la sociedad lo acepta. Pastor, cuénteme un poco acerca de su visión. ¿Cuál es su visión? Bueno, como, como iglesia la visión es ganar almas para el Señor, ¿verdad? Pero dentro de ese propósito de ganar almas tenemos también establecer el reino de Dios, expandirnos crecer, no solamente quedarnos aquí en esta iglesia, ¿verdad? Formar, formación, una formación de nuevos líderes, hombres y mujeres con propósito que salgan de nuestros lomos a establecer el reino de Dios al lugar donde Dios los indique. Levantar nuevas obras. Levantar nuevas obras, expandir. Eh, eh, ese, es un sueño para acá. Sí, nosotros tenemos una de las cosas que el Señor nos ha regalado, es el ministerio pastoral y también hacer obras misioneras. Tenemos, eh, estamos levantando otras obras, tenemos una obra que estamos levantando en un lugar llamado San Benito. Y ahí, con esfuerzo propio, hemos venido luchando, luchando trabajando. San Benito está aquí de Managua, estamos hablando de cuánto? 37 kilómetros afuera de Managua. 37 kilómetros. 37 kilómetros. Y hay otra obra que se, que se está queriendo levantar, que estamos queriendo porque nos están pidiendo es al lado de Chinandega. Eh, y, en los viajes misioneros que nosotros hacemos, damos cobertura espiritual, ¿verdad? A otros pastores que están solos, que están luchando, también ellos queriendo levantar una obra. Y mm. nosotros en los viajes misioneros que vamos, les apoyamos, les animamos con la palabra. Dios les da una palabra fresca para su vida. Y y así el Señor ha venido bendiciendo el ministerio. Qué bueno, pastor. <clears throat> Me alegra haber estado con usted este tiempo. Eh, quisiera que me hablara un poquito acerca de, de la vida del, hermano Steve Sneller, su persona. ¿Qué puede decirnos acerca de la persona de Steve? Bueno, el hermano Steve <clears throat> es un gran hombre de Dios, ¿verdad? Mm, yo tengo poco de conocerlo. Y no puedo decir que lo conozco al 100% y ninguno de nosotros lo conocemos al 100% porque solo lo, los días, los pocos días cuando viene a Nicaragua, lo vemos. Hay relación. ¿Verdad? Pero en sí, eh, la personalidad de él todavía no la conocemos al 100%. Cuando nos relacionemos mejor, pues entonces vamos a conocerlos a una mejor manera. Pero sí yo creo de que <clears throat> el hermano Steve es un hombre que tiene mucha visión, ama la obra del Señor y que este es el tiempo que el Señor tenía preparado para que él pudiera venir a trabajar. Y creo que, que en el periodo de transición que estamos ahorita, ¿verdad? Como asociación, donde él va a trabajar, creo que eso va a ser de mucha bendición porque viene una, yo espero así, ¿verdad? Una visión fresca, una visión nueva, un nuevo sistema de trabajo donde eh, los cambios surgen para dos cosas, para bien o para mal. Y yo tengo una expectativa que este cambio va a ser de mucha bendición. Qué bueno, pastor. Eh, en cuanto a su ministerio, usted ha sido bendecido por el ministerio de Steve espiritual. Sí, las veces que él ha venido y ha compartido las enseñanzas de él, eh, eh, son muy buenas enseñanzas, aun cuando uno conversa, ¿verdad? Los, minutos que puede uno ir a platicar, uno siente que hay algo especial en la vida de él, ¿verdad? Y para que yo agradezco al Señor y estamos muy contentos de que podamos a partir de este próximo año 2013, si Dios lo permite, poder comenzar a trabajar con él, ¿verdad? O sea, está abierto. Claro que sí, claro que sí, es una bendición, es, algo que, yo creo que va a bendecir a la, obra y, nos vamos a proyectar mejor. Ok, Pastor Mauricio Morales, le agradezco por este momento que nos dedicó, me despido de ustedes y muchas gracias. Bueno, sí, agradeciendo y que... Eh, Esperamos que para en otra, ¿verdad?, podamos ser también de, bendición. Ok.